Hello guys and welcome to my channel The Tiger Qwerty. Haha. Today we are gonna play Fall Guys. हाँ आप मैं आज Fall Guys खेलने देखो मेरा सॉसेज की इतनी हाइट की ऊपर का दिखता ही मैंने पिछले के पिछ, ये बड़े एक दो महीने इतना ही मैंने कभी तो ली थी लेकिन जब मेरी लेवल सिक्सटीन हो गई तब ये लेवल ये क्या बोलते वो नहीं सीज़न टू आ गया और फिर मुझे वो हॉट डॉग का ट्वेंटी टू लेवल पे मिलने वाला था तो मुझे नहीं मिला Mm-hmm. <laughs> sobre. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं डिस्कॉर्ड की लिंक अभी तो डालूंगा डिस्कॉर्ड की लिंक भी डाल दूंगा मिथ पैट द टेम्पर टेम्पेस और और लाइव इंसान गर्ड इंसान को सब्सक्राइब कर देना परेड ये देखो मीडिया टॉनिक तो का मिलता है क्या तो चलिए शुरू करते हैं हम्म, हम्म, हम्म। Oh, बेचारा राउंड ओवर ये देखो ये यूनिकॉर्न अकरा लोग को निकाला ये देखो ये सोनिक Chào अंडालेलो सॉरी दे दो अंडा दे दो अंडा दे दो अंडा दे दो अंडा दे दो अबे यार day और ये मैंने अगर बैटर ये रखा तो पूरा का पूरा लाल हॉट डॉग हो जाएगा हाँ लोअर में क्या है लोअर में मेरे पास जगह कबूतर का रख दो हाँ कुछ भी अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना 我不说的。 दो आ गए आई थिंक सो गेट क्रैश लेट्स डू इट बॉयज लेट्स लेट्स डू इट बॉयज मुझे समझ आया चलिए शुरू करते हैं शुरू है लेकिन मैं येड़ा हो गया हूँ पता नहीं टेक्निकल गुरु कब गई तो लेकिन तो क्या बचाऊ मैं

लानी चाहिए मुझे कैसे लेने का बताओ कमेंट नेक्स्ट पार्ट में अमंगस को देंगे इफ सी आई डी प्लेड अमंगस मतलब सिक्स लोग रुके आ, मतलब है उस राउंड में सिर्फ सिक्स लोग लेकिन मेरा वाईफाई चला गया कितना अच्छा था Thank हम्म। ऑल गाइस के पागल लोग मेरे साथ ही क्यों ऐसी फालतू फील करते हो क्वालिफाई हो गया तो डिस्कनेक्ट कर देते हो और जब गार को अरे यार गार को ये फालतू तो आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू आज के लिए सिर्फ इतना ही क्योंकि ये बहुत कट्टी गेम प्ले था हम्म हम्म